eguardi hon guztioi. Bueno, gaurko egunez, jaia eta apena ustartu nahi izan ditugu. Baina, aigiroan gauden arren, azpimarratu nahiko genuke, bizi dugun egoera, garai ez egon korretan bizitzen ari garela. Eta hau, eta hau ez da katastrofe natural bat. Beste batzuk, saldu nahi diguten moduan. Honek, egoera honek, erantzun ditu zen abizenak dituztena. Herri honetan bizitza eta haren zaintza erdigunean jarriko dituen errotikako eraldaketa horretarako bidergo berri bat behar da. Eta gu gargi dugu bidergotza berri hori Euskal Herrian eta zer esanik ez bere alakoan gipuzkoan ezker independentismoak hartu behar duela sakoneko eraldaketa horri erantzuteko edo horri bultzada emateko etorri da independentziarako indarra. Independentziarako indarra guzti alda dezaken indarra da, hain zuzen. Indar feminista, indar euskalduna, ekologista, sozialista, bakegilea, kolore askotako indarra hain zuzen. Eta gu, gu ez gera etxipenean eroriko. Ezer ez baitago idatzita, zer ez dago idatzita, eta horregatik gubi idaztea, borrokatzea bokatzen zaigu. Euskal Herrian alternatiba badago, badago alternatiba eta senti dezagu posible dela. Borrokatzeak merezi du. Yeah.